tilbage til en ny video. Hvis du ikke ved, hvem jeg er, hvis du er ny her, så halløj, halløj. Mit navn det er Anne Arson, jeg er 20 år, og jeg bor i Thailand. Jeg spurgte jer i går, om I vil sende nogle spørgsmål på Snapchat, fordi at øh, der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvornår laver du en Q&A? Så lad os bare tjekke den første. Den første, som vi tager, det er Andrea. Hej Anne, jeg vil bare høre, om du har en kæreste. Nå. Ja, jeg har en kæreste, han har også været med her på kanalen øh, en gang. Nej, han har faktisk været med tre gange på forskellige slags videoer. Øh, så ja, det har jeg. Det her er min kæreste, så ja, jeg... Oh, look shit. Oh, shut up. Ja, jeg er ikke single, jeg har en kæreste. Jeg kan se, at Andrea hun har sendt en til. Jeg ved ikke, om det er den samme, men lad os lige prøve at tjekke den ud. Hej Anne, hvad synes du om, at, øh, at folk prøver homoseksualitet som et skældsord? Jeg synes faktisk, at vi alle sammen burde være lidt bedre her i verden til at respektere hinanden. Jeg har engang gået med bøjle, og mange de kiggede på mig, ej, hvor ser du grim ud, og ej, hvorfor ved du dog det, det er jo mega grimt. Respekter det dog. Respekter, hvis der er en, der har lidt mere fedt end en anden. Respekter, hvis det er, at man er homoseksuel. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal bruges som skældsord. Jeg forstår ikke, hvorfor det er noget ondt noget. Hvorfor det skal være noget dårligt noget i verdenen. Det er jo godt. Vi alle sammen bliver mere og mere perfekt, jo mere vi skiller os ud. Jo mere vi er os selv. Vær dig selv, det er det bedste i hele verden, og det er sådan, folk kommer til at elske for dig, den du er. Kom ud af skabet, vær homoseksuel, der er ikke noget galt med det. Selvom mange siger, at du er en bøs, eller ej, du er en hvis du har lyst til at kysse med en pige, eller... Det er dejligt. Vær dig selv, der er ikke noget bedre. Vi har Carla Odegaard. <clears throat> Jeg ved det ikke. Hvad? Hun spurgte om, hvor mange år jeg var, og så et eller andet andet. Du er en fantastisk YouTuber, og jeg tror, hun sagde, at jeg elsker dine videoer. Ej, jeg ved det ikke. Et eller andet med det. Øhm, teknisk set, så forstår jeg, hvordan man kan være i tvivl om min alder. I alle mine introer, der siger jeg, hvor gammel jeg er. Jeg er 20 år, jeg fylder 20 år den 5. maj. Så har vi Mathilde Susgaard tror jeg. Hvis du skulle have børn lige nu, hvad skal de så hedde? Oh my god, jeg skal på ingen måde have børn lige nu, men hvis jeg skulle have børn... What are you doing? Jeg skal på ingen måde have børn lige nu, men jeg har altid godt kunne lide navn Camilla. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg, jeg elsker bare navn Camilla. Så har vi Ina keder sig. Kunne du finde på at stoppe på YouTube? PS. Elsker dine videoer. Øhm, nej, ikke lige nu. Jeg elsker at lave YouTube. Jeg elsker at lave videoer til jer. Det er blevet en del af min hverdag nu. At have YouTube og begynde på at blogge og sådan noget. Så um, det vil jeg helt klart ikke stoppe med. Bare rolig, bare rolig. Sofie Ringgaard har spurgt, hvor gammel er du? Jeg er din største fan. Nå, um, som ja, det har jeg jo sagt, jeg er 20 år. Anna har spurgt mig, Hvorfor bor du i Thailand? PS elsker dine videoer, mega, de er mega gode. Bliv ved med det, bliv ved med det gode arbejde. <laughs> Oh my god, det er det længe efterspurgt spørgsmål. Jeg kan lave en hel video om det her. Tusind tak, Anna. Jeg bor i Thailand, fordi at min far han flyttede hertil for 10 år siden, og jeg kunne godt tænke mig at rejse hele verden rundt, og det var en start. Jeg gad ikke gå i skole. Jeg havde skole, jeg kan slet ikke fordrage det. Så jeg tænkte, i stedet for at begynde på en uddannelse, hvorfor ikke komme herned og bo i et år, og så lære en anden del af verden at kende og bo i varmen. Jeg hader kulde, jeg elsker varmen. Du, du, du, du, du, du. Julie Salsgaard spørger mig, PS, elsker dine videoer? Åh, oh, okay. I hvad? <laughs> Jeg blev mega forvirret, fordi jeg læste den her først. Den var op sådan her, og så what? Okay, hun spørger, hun vs kat. Hunde, de er bare så dejlige, at de ud, og dem kan du sådan lidt kramme mega hårdt, medmindre det selvfølgelig er en chihuahua eller sådan noget. Men så kan du kramme dem mega hårdt, uden de sådan bliver til kartoffelmos. Ikke fordi jeg har gjort det før, bare roligt. Nope. Yankee bare 14 har skrevet. Hvor mange kærester har du haft? Øhm, seriøse kærester, der har jeg haft fire. Ja. Yeah. Jeg har også engang lavet en story, storytime, hvor at jeg forklarede mine forhold, og at det er første gang, jeg nogensinde var single for i januar. Øhm, så den kan I gå ind og tjekke. Den linker jeg dernede. <laughs> Mela har spurgt mig, hvor lang tid skal du bo i Thailand, og hvordan er det ikke at bo så tæt på din familie? Jeg bor med min far hernede, men resten af min kæmpe familie i Danmark, det er ubeskriveligt, hvor meget jeg savner dem. Jeg har været væk i 6 måneder nu, og jeg har ikke været i Danmark i 6 måneder og mine søskende er det største savn, jeg har lige nu. Der kommer lidt store nyheder. Woot, woot. Det var meningen, at jeg skulle bo i Thailand i et år. Jeg flyttede til Thailand i august 2016 og skulle hjem august 2017. Men det bliver ikke sådan alligevel. Til juni kommer jeg til Danmark og bor i to måneder. Så rejser jeg tilbage til Thailand igen i august og bliver boende og flytter fra Pattaya til Bangkok fordi der skal jeg studere. Så jeg kommer ikke til at bo i Danmark, ikke lige forløbig. Øhm, jeg kommer kun lige til at bo der i sommerferien, øh, fordi jeg savner min familie så usindssygt meget. Hvor lang tid jeg kommer til at bo her, det ved jeg ikke. Men jeg kommer i hvert fald til at bo her nogle år ind. Sille spørger, hvorfor skal jeg have sådan nogle kedelige billeder? Det forstår det ikke. Dem forstod jeg ikke. Anne spørger, hvis du skulle have tre ting med på en ø, hvad skulle det så være? Jeg hader sådan nogle spørgsmål, fordi det kan jeg ikke vælge imellem. Det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg er mega dårlig. Jeg skulle aldrig nogensinde være på en øde ø. Jeg spiser ikke fisk, jeg spiser ikke seafood, jeg spiser næsten ikke noget kød. Jeg er næsten halv vegetar. Altså, jeg er forfærdelig. Jeg skal ikke på en øde ø, så er det sagt. Nej, ved I hvad? Tre ting, laver vi om til tre ting. Det er sådan alt. Det kan også være personer, så bliver der sække for med. Ja. Anne spørger igen, ikke om noget. Hvad er din livret? Jeg elsker pizza. Der er ikke noget, der slår pizza. Og man kan ikke få salatpizza her i Thailand. Det, de forstår det ikke. Sidste gang jeg prøvede at forklare dem, der lagde de salaten ind i ovnen. Kom on. Men jeg elsker pizza. Det er nok min livret. Jeg elsker pizza. Det kan I også næsten se her. Jeg kan ikke få det her væk. det er på grund af pizza. Magnil... Magnil... Ej, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. I'm so sorry. Er cool 6 sender en chokolademad. Tak for den. Hvis du var en blomst, så hvilken blomst ville du så være? <laughs> det er Anne, der spørger igen. Jeg øh, ville være en rose. Jeg vil være en rose, fordi jeg kender ikke andre blomster. Tilde, Tilde 2311 spørger, har du nogen yndlings-YouTuber? P.S. Du er min yndlings-YouTuber, elsker dig og dine videoer. Tusind tak! Hvis vi snakker dansk, så følger jeg altid med på Alexander Husums kanal. Det er bare et must. Og Fie Larsen følger jeg faktisk også med på. Hun, hun er pisse cute. Og hvis det skal være engelsk, så følger jeg altid med på Liza Koses videoer. Hun er en legende. Det var alt, hvad jeg havde for jer i denne her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og så skal I tilføje mig på Snap lige her, så du kan være klar til at stille spørgsmål til min næste Q&A. Husk at følge min blog. Jeg er begyndt at blogge, så husk at følge den. Den står som det allerførste dernede. Husk at subscribe dernede, hvis du ikke allerede har gjort det. Og husk at trykke på den lille klokke. Ja. Der gør, at du får en notifikation hver gang jeg får en ny video op, så du ikke hele tiden skal til at tjekke det på din telefon. Jeg håber, at vi ses næste gang. Yeah! gonna make food now? I'm gonna eat now. Okay. Can you eat in the room? I make video. Baby, come here. Come here. Come here. Okay, thank you. Because <laughs> somebody asked me if I had a boyfriend. Okay, så har Yak Moo? Yak Moo. oh, oops. Jeg kom til at slette dit spørgsmål, tror jeg. Sorry. Den er væk. <laughs> Ups.